dịka onyeisi bụ Muhammadu Buhari ga-akwara ngwongwo ya pụọ dịka ọchịchara afọ asatọ ndị ọrụ n'ala anyị etiela mkpu ma n'ihi oke ihe isi ike n'ebe ha kwuru na onyeisi bụ Muhammadu Buhari na ndị gọvanọ dị n'ala anyị emeghị nke ọma ọkachasị ka o si metụta ọdịmma ndị ọrụ n'akwụkwọ akụkọ The Punch ka ị ga-agụrụ ya n'uju enweela ọtụtụ ihe isi aka mgba na ya bụ okwu dị n'ụlọ ikpe maka ọkwa onye isi ala dịka ụbọchị a ga-edu n'iyi ọrụ na-abịa nso nso n'akwụkwọ akụkọ vangard ka ị ga-enweta nke a. maka ntuliaka ọkwa gọvanọ emere na steeti Adamawa ihe mere njiri kpọpụta Binani dịka onye nwetara mmeri na ya bụ ntuliaka ka Yunusa Ari bụkwa onye bụ resident electoral kọmishọna nke ya bụ steeti kwuru ị chọrọ ịmata ya bụ akụkọ n'uju gaa n'akwụkwọ akụkọ Daily Sun otu akpọrọ Organized Private Sector OPS ayọ na gọọmenti ka ha kwuko ya bụ ee eh, nkwupụta atụmatụ ego ụtụ ọhụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard ka ị ga-enweta nke a eduola iwu anyanwụ n'iyi ọrụ dịka onye isi ọhaneze bụkwa nke ha na-akpọ ọhaneze prezident jeneralụ n'ebe iwu anyanwụ kwupụtarala ihe ndị ọ ga-emere ndị Igbo n'akwụkwọ akụkọ Daily Independent ka ị ga-agụrụ ya n'uju Labour Party ekwuo na na <laughs> ịfụrụ ndị a niile na-achọ ka mpụ na agụgụ bata n'ala anyị o nweghị onye n'ime ya ga-ezu ike n'ihi na anyị ga-arụ ụlọ ihere ebe ha ncha niile ga-anọ n'akwụkwọ akụkọ vangard ka ị ga-enweta nke a CBN agụrọla ụkwụ n'aka ha na-enweghị atụmatụ ha na-atụ n'ụdị ọbụla ikpochapụ e, naira ọhụrụ n'ihi na enwere kekwukekwu akụkọ na agarị ebe niile na CBN chọrọ ikpochapụ naira ọhụrụ n'ihi ụkọ ya bụ naira ọhụrụ ọbụla dị ego eji ebipụta ya mana CBN apụtago kwuo na nke abụọ asị n'akwụkwọ akụkọ The Punch ka ị ga-agụrụ ya n'uju ka nọ na ya bụ akwụkwọ akụkọ The Nation ka ekwuru si ndị agha azọpụtala mmadụ iri na asaa dịka ha gburu ndị omekome mmadụ asaa na mpaghara na akwụkwọ akụkọ The ka ị ga-enweta nke a Labour Party na PDP akatọọla onye minista na-ahụ maka mgbasa ozi n'ala anyị bụ Lai mohamed maka ihe ọhụrụ o kwuru gbasara mpụtara ntuliaka ọkwa onye isi ala emere n'ala anyị n'afọ a n'akwụkwọ akụkọ Daily Independent ka ọ dị n'uju Onyeka Mbase onye spika House of Assembly nakwa Ibom agwala ndị niile ahọpụtara maọbụ ndị nwetara mmeri na ya bụ nrụliaka nke e mere n'afọ a ka ha gbaa mbọ mezuo nkwa niile fa kwere ndị mmadụ ọkachasị oge fa na-achụ achụmụta vootu fa n'akwụkwọ akụkọ Vanguard ka ị ga-enweta nke a otu otu ama ama n'ala Igbo na-achọ ka enye ndị Igbo ọkwa sineti prezidenti bụkwa ebe ha na-akwado Ọji maka ya bụ ọkwa n'akwụkwọ akụkọ Daily Sun ka ị ga-agụrụ ya Makinde bụ aka na-achị Ọyọ uh, Steeti ekwuona sio na onweghị oh, iwu ọbụla ya dara ka o si wee dị, dịka ndị mmadụ na-ekwu na ọ daala iwu e, pati ahụ, ọsị sị na onweghị ihe ọbụla ya dara ya ma iwu ọfụma bụkwa nke ya adaghị iwu ọbụla. N'akwụkwọ akụkọ Vanguard ka ị ga-enweta nke a. Maka ọgbaghara ndị dapụtara n'oge a na-eme ntụliaka elu n'ala anyị n'afọ a ndị otu serap akpọpụla inec ikpe n'ihi agbaghị mbọ ha nyochaa ndị gọvanọ nakwa ndị osote ha n'akwụkwọ akụkọ Daily Independent ka ị ga-agụrụ ya n'uju gọọmenti etiti ayọla mgbaghara n'ihi na ha e, enwetaghị okwu ha kwuru na isi maka ya bụ okporo ụzọ awara awa Lagos Ibadan nke ha kwuburu na ọ ga-adị e, mgbe na-adịghị anya mana dịka ọ dị ugbu a ndị mmadụ ka na-ata afụfụ na ya bụ okporo ụzọ ha wee na-ayọ ndị mmadụ mgbaghara maka na m ụbọchị ha kwuru ọnwa anụnwa gwụrụ agwụ ka ha kwuru sị na tupu ọgwụ na a ga-emecha ya mana ha sị biko nụ ụnụ gbaghara afa n'ihi na ha emezughị ife ha kwuru n'akwụkwọ akụkọ vangadi. ka ị ga-enweta nke a ọ bụrụ na atọhapụ maazị nnamdi kanu site n'ụlọ mkpọrọ ọ ga-eme ka obi tọọ ndị igbo ụtọ n'ebe o buru ibu ka ọha na ndị igbo kwuru n'akwụkwọ akụkọ the punch ka ị ga ya n'uju ndị lara ezumike nka na steeti Lagos ka e kwuru sio na ha dị otu puku narị asaa iri isii na asatọ dịka ikwuru kwuru sị na nwere ihe ọzọ bụ ego nrite ha nwetara a ga-atụkwasara ha n'elu ya ruru ego nde naira ise n'akwụkwọ akụkọ Vanguard ka ị ga-akwụrịra abe eweghachiela e, ụlọikpe ọ kpọpụrụ fubara bụkwa onye bụ onye gọvanọ ọhụrụ ahọpụtara na steeti Rivers ka ọ dị ugbu a n'akwụkwọ akụkọ Daily Sun ka ị ga-agụrụ ya n'uju Ndị NLC na sị na ọtụtụ ife bụ ife na-eme na ala anyị bụ ife na-agba anya mmiri ma yọọ ndị niile ọdịnaka ma ndị gọọmenti ma ndị n'aka ma ndị isi ụka ma ndị nchekwa ka ha gbaa mbọ fụ na ihe niile na-aganye n'anya dịka ha gara n'iru ma gwa gọọmenti etiti ka ha nye ndị ntorobịa ọrụ ma nyezie ndị ọrụ nchekwa ezigbo atụmatụ ha ga-eji wee shụọ enweghị ezi nchekwa ọsọ n'ala anyị. N'akwụkwọ akụkọ Vanguard ka ị ga-enweta nke a. Yari na Buhari ezutela bụkwa ebe o kwuru na e, ndị mpaghara ugwu bụ ndị kwesịrị iwepụta onye Senate prezident n'akwụkwọ akụkọ The Punch ka ị ga ya n'uju Tochukwu mm. e, ndị ugwu na-ekwu na <laughs> bụ ha kwesịrị iwepụta onye sineti prezidenti ndị igbo si na ọ bụ ihe ruru anyị n'ihi na enwetego onye isi ala nwetago osote ya bụ ndị si mpaghara yoruba na ugwu awụsa na ọ bụzi ndị igbo kwesịrị iwepụta onye sineti prezidenti mana ndị ugwu abịakwala ọzọ sị gị na na ọ bụ ha kwesịrị iwepụta ya bụ ihe ama na ụfọdụ ụmụafọ igbo bụkwa ndị na-achọ ya bụ ọkwa ka ọ dị ugbu a ha nụ ihe a ha ga-asị kedụkwa ihe na-eme abụna na ụbọchị fraịde anyị tụhapụrụ ya ndị igbo na-ege ntị ee ọtụtụ pesenti iri asatọ si kama a ga-enye ya ndị Igbo ahụ <laughs> ndị Igbo ahụ jụrụ ịkwado nwanne ha mm. maka ha nwere olileanya na ọ bụrụ na onye isi ala laa na mpaghara ugwu ee sineti prezidenti agbarata na mpaghara nke anyị kama a ga-enye ya ndị Igbo ahụ si werekwa enye ndị ugwu ka ha ncha niile chịkọta e, ehe maka na otu onye n'ime fasị m ọbụna ga ọjị ụzọ kalụsị na oge ndị Igbo erubeghị mgbe a na-eme ọkwa onye isi ala na ndị Igbo jiri unu nwayọ n'oge unu erubeghị ndị mmadụ ọsịkwa ọjị ọkara oge ndị Igbo ịbụ senet prezidenti chere mgbe oge <laughs> ruo anyị ga-ama ee eh, ka o si adị ee eh, na akwụkwọ akụkọ Vanguard nke nwere akụkọ kwuru sio Akiwumi Adesina agwala ndị mmadụ sio <laughs> ka ha mbọ <laughs> mee ihe ọbụla dị n'iwu na atụmatụ ụlọakụ dịka ha na-abanye n'ụlọakụ dị iche iche Akiwumi Adesina bụ President of the African Development Bank AFDB n'akwụkwọ akụkọ vangard ka ị ga-enweta nke a unu awakpokwala ndị na-arụ na embasi ka onye ambasadọ ala anyị dọrọ ụmụafọ ala anyị ee eh, bụkwa ndị nọ na mba Sudan aka na ntị n'akwụkwọ akụkọ The Punch ka ị ga-agụrụ ya n'uju ndị isi ntorobịa Igbo ekwuo n'okwu maka ya bụ okwu dị n'ụlọ ikpe banyere Maazị Peter Obi dịka ha gara n'iru ma gwa ndị ụlọ ikpe ka ha ma ọsịsọ n'ihi na eme ngwa ngwa emeghara ọdachi ka ya bụ ọkwa mmiri ha na-ama gara izo akwụkwọ akụkọ dị Nation ka ị ga-agụrụ ya ihe mere anyị ji yigharịa eh, ọgụgụ isi akara emenala anyị n'afọ a ka ndị MPC kwuru chọrọ ịmata ihe mere ejiri bugharịa ya bụ ihe maọbụ yigharịa ya gaa n'akwụkwọ akụkọ Daily Independent gọọmenti steeti Lagos ebinyela n'aka akwụkwọ nkwekọrịta maka ya bụ osikapa ọhụrụ Akpọrọ ịmụta Rice n'akwụkwọ akụkọ vangard ka ị ga-enweta nke a. Otu nwoke anwụọna e, site n'ịkwụ ụdọ, ọ bụ ya jikwa aka ya kwụọ onwe ya ụdọ, ọ bụ na mmadụ kwụrụ ya ụdọ. O ji aka ya kwụọ onwe ya ụdọ ma nwụọ na steeti Lagos n'ebe otu e, onye dibịa ọdịnala mere e, ihe o mere iji were mee ka ya bụ nsọ ala ya bụ nwoke mere ka ọ hapụ ibutere ndị ọzọ nsogbu n'akwụkwọ akụkọ The Punch ka ị ga-agụrụ ya n'uju otu onye isi ụka The Second Coming of Christ Ministry bụ Adewola Jiwa agwala ndị isi ụka ọzọ ka ha biko gbaa mbọ ghara ịdị na-akpọ afa Chineke a n'efu ọ gara n'iru ma kwụsịo ịmara na ọ bụghị Chineke ka ị na-akpọ ọ bụrụ ekwensu ka ị na-akpọ kpọwa ekwensu eji n'afa Chineke akpọ ekwensu n'akwụkwọ akụkọ <laughs> Vanguard ka ị ga-enweta nke a <laughs> otu nwoke gbara afọ iri anọ na anọ bụkwa onye bụbụrụ minista n'oge gara aga enwetala mmeri na ntuliaka ọkwa onye isi ala emere na mba Paraguay n'akwụkwọ akụkọ The Punch ka ị ga-agụrụ ya n'uju Tochukwu hmm. iri anọ na anọ 44 years bụ onye isi ala mba Paraguay ahọpụtara ọhụrụ ele anya na ọtụtụ ndị na-achị isi ala mba ọba ị ga-afụ na ha ncha niile ụkwụ siri fee ike asị ka agba ọsọ fa ga-agbanwu asị ka eje njem ọgbakọ ndị mba dị iche iche ha ga-ejenwu asị ka achị n'aka elu ha ga-achịru nwa aka elu na-enweghị onye ga-ejide ha aka n'okpuru maọbụ e, e, nwee ihe agba n'aka etinyere ha <laughs> n'isi aka ga na-enyere ha aka ka aka ha kwọrọ sọsọ na Naịjirịa ka anyị na-afụ ihe ịcha aka mgba onye isi ala wuli elu utuo chịla aka elu ejide ya aka ma ya dịba ee eh, naijiria esonyela mba ndị ọzọ dị iche iche dịka na-eme wọld Immunization wik dịka ndị ọkammụta na ihe gbasatara ahụike gara n'iru ma yọọ ọha na eze ka ha gbaa mbọ fụ na ụmụntakịrị ha bụ ndị a na-akpọga maka ọgwụ mgbochi n'ihi na nke a na-enye aka belata ọya na-egbu ọsịsọ maọbụ nke na-efe efe ọkachasị dịka kịta fa na-etolite etolite n'akwụkwọ akụkọ vangard ka ị ga-enweta nke a otu otu adọọla aka na ntị maka ikponye aja n'ụdị ọbụla n'idu Bola Ahmed Tinubu n'iyi ọrụ n'abalị iri abụọ na itoolu nke ọnwa n'akwụkwọ akụkọ Daily Sọn. ka ị ga-agụrụ ya n'uju igbo nwere ụzọ mmụọ ụzọ onye anwụrụ m ibe ya efu na ebe a ka anyị na-achịkọta ya n'oge akwụkwọ akụkọ n'oge ndị Igbo na Voice of the People 90.3 FM ọ bụ na anyị galaghachi azụ anyị ga-ewetara ụnụ Igbo amaka aga n'ebe ọ bụla aha m bụ Tobechukwu Kasme a na-akpọ m too hamsom nwoke mara mma ọkwi mmanụ aha m bụ Chika Iro mana ịkpọmadị Igbo nwanna Voice of the People megburu anyị ọkụkọ agakwala ebe ọ bụla anyị na-abịachi ọ bụ na nrọ bụ ihe chukwu mere mụ ihe chukwu mere mụ ọ bụ ihe ịrịba ama igbo ndọma ndị ege ntị aha m bụ nwaada chinyere udoma ọ bụ n'oge ndị igbo na voice of the people 90.3 fm biko ọ bụ oge ndị igbo na voice of the people 90.3 onye na-anọghị ebe a nọ lie igbo mụrụ ụzọ ma ọzọ anyị laghachi n'azụ na oge ndị igbo na voice of the people 90.3 fm mana ugbu a ihe oge ya ruru bụ oge igbo amaka n'oge ndị igbo igbo amaka bụ ihe omume maka nkwalite asụsụ igbo omenala igbo na njirimara igbo maka nge omenala igbo na-asụ igbo na maka gị onye ife igbo na-amasị ọka bụ m tobechukwu kasmeto hamsọ nwoke mara mma ọkwi manụ ebe m onwe mbụ bụ chika iro mana ịkpọ ma nwanna voice of the people megbuora gị ọkụkọ itinyekwara m ya ambasadọ n'iru ọ gaghị esere mụ na gị ka ọ gara isele anyị na gị cheta na ị ga-esonyere anyị n'igwe nzirịta ozi anyị dị iche iche na Facebook YouTube na VOP 90.3 FM ma ọ bụ ị gaa n'ọba webụsaịtị anyị bụ ng. ọ bụrụ na ị na-anụ ụlọ anyị ị ga na-ekirikwa anyị abụọ na otu hmm, kedu ihe anyị nwere ikwu tata tata ogologo okwu adịghị n'ụka mgbede maka na m dịka ndị Igbo dịka VOP ịma na ife ọbụla anyị fụrụ ka anyị na-ekwu <laughs> maka ọdịmma ndị Igbo ife ọbụla bụ ife ga-emetụta ndị Igbo ga-enye ndị Igbo obi aṅụrị maọbụ ife ndị Igbo ga-etinye ọnụ katọọ si na nke a dịrọ mma maọbụ kwado si na nke a dị mma ka anyị na-adị ewetabara ụnụ ọkwa ya ka o ji dị mkpa na igide etinye ọnụ n'ihi na Igbo si na afọ ekwu gị na-egbu okenye mana ikwu anụ gị ọ bụ ya na-egbu ụmụntakịrị e na nke taata ọ ị ga-echeta izu izuụka ole ma ole gara aga mgbe anyị kwuru maka m um, onye na eze ndị Igbo ọhụrụ ahọpụtara bụ Chief Emmanuel Iwu Anyanwụ ee bụ onye ahọpụtara dịka President General ọhaneze ndị Igbo ee ọtụtụ ndị mmadụ mgbe anyị pịara na-ekwu ya kedu ka ndị mmadụ si wee nke a na ọtụtụ ndị mmadụ si hmm, amakwa m Iwu Anyanwụ o ụfọdụ si na amakwa ya ahụ na ọ ga-eme ife ọfụma mana ọ bụrụ na ị n'anya ụfọdụ si na afọ ya agbagotago n'ihi na ọgụ a bụkwa na ọgụ ekwesịrị onye ụkwụ siri ike n'ala maka na ọ bụrụ ọgụ a na-achị ọtaba n'aka egwu a na-achị ọtaba n'aka agba mana ka o si wee dị e, orubeghị ee abalị ole ma ole a ka ya n'iyi ọrụ dịka eduru ya n'iru ọrụ kwa n'izu ụka mm, n'ụbọchị ụnyaahụ dịka educhara n'iyi ọrụ okwu ndị o kwuru gụnyere dịka ọ e, na-ekwu ọ kwere nkwasị na ya ga-agba mbọ lụọ ọgụ a niile jee ije niile dị ya fụ na a hapụrụ maazị Nnamdi Kalụ nke Igbo e, ọ gara n'iru ma gwa onye isi ala anyị bụ Buhari ka ọ gbaa mbọ fụ na ọ hapụrụ maazị Nnamdi Kalụ tupu ọnwa mee adịnụ mkpụrụ ụbọchị iri abụọ na itoolu ya bụ mee 29 ka ọ hapụ maazị Nnamdi Kalụ ọ gara n'iru ma kwa ndị Igbo mkpa na dịka ya bụ onye isi ọhaneze ndị Igbo eduo ya n'iyi ọrụ o bidogoro ọrụ ka ọ dị ugbu a na ya agaghị agarịpụ ndị Igbo na ya ga-eme ife niile ya kwesịrị ime dịka onye Igbo n'efu na ndị Igbo nwetara oke ha nwetara ugwu ha nwetara nsọpụrụ ọfa nakwa bịakọtara ọnụ na-enweghị nsogbu ọbụla ọ bụ ya ka anyị tụhapụrụ n'ụtụtụ anụnwa kedu ka isi wee fụ ya bụ ife ee Chief Emmanuel anyanwụ dịka ukwu mbụ o kwuru inye onyeisi ala <laughs> oge oge ji wee hapụ maazị Nnamdị Kalụ ma kwụkwa na ọ bụghịkwa na ọ nyere ya oge nọ na ya nwa ga-agakwa ije ya chika tupu anyị emepe ekwentị kedu ka isi fụ nke ee eh, ọ bụrụ na ile anya ee eh, dịka ndị otu ime obi ee <clears throat> eh, n'ụbọchị ụnyaahụ họpụtara ya kpọmkwem mm, na ọ bụ ya bụ onyeisi president general ọhụrụ nke ọhaneze Eh, ndị Igbo ọ bụrụ na ile anya n'okwu ya bụ nwa amadi kwuru ọ mm, kwuru ọtụtụ ihe dị iche iche mm. ọ ga-emere ụmụafọ Igbo eh, n'afọ abụọ afọrọ ọnụ ọ ga-achị mana otu nke otu ihe gbapụtara ihe n'ihe niile o kwuru bụ eh, na ọ si onye isi ala bụ Muhammadu Buhari na enyere ya tuturu ugbu a n'ụbọchị echi ruo abalị iri abụọ na itoolu nke ọnwa mee ka ọ tọhapụ maazị Nnamdi Kanu na nke a ga-eme ka obi tọọ ndị Igbo ụtọ ka ndị Igbo nwee aṅụrị n'ebe o buru ibu ọ bụ ịkwa naanị nke aha ọ sị na ọ ga-eme ka enwee ezigbote nchekwa n'ala Igbo na ọ bụ njiche jichiri ya bụ nwa amadi mere na-ebute ọgbaghara na nsogbu n'ụdị dị iche iche n'ala Igbo na ọ bụrụ na atọhapụ ya bụ nwa amadi taa na a ga-enwekwa udo ọzọ na ala Igbo ọ bụrụ na ile anya dịka ọ sị ya e site n'ụbọchị echi ruo abalị iri abụọ na itoolu nke ọnwa mee mm. maka na site ugbu a ruo n'abalị iri abụọ na itoolu nke ọnwa mee onye isi ala ka nwere ya bụ ikikere ime ihe ọbụla ọ chọrọ ime mm. maka na o na n'abalị iri abụọ na itoolu nke ọnwa mee enyefee ọchịchị o ike ọbụla ime ihe ọbụla mana ka o siri kwuru ugbu a maka na ọma na ọka bụ ya dị nchaji ọka bụ ya bụ onye isi ala o nwekwara ike iji ikikere ji bụrụ onye isi ala n'iwu si ka atọhapụ ya bụ nwa amadi ọ bụ ya mere ee chifiwu anyanwụ aha eji eje mba jiri si ya site ugbu a ruo mgbe ị ga-apụ n'ọchịchị gbaa mbọ hụ na ị tọhapụrụ ya n'ihi na ya bụrụ na ọ pụọ apụọ ee ọchịchị ọzọ bata ịmazi ihe ga-eme maka na ile anya dịka ebidoro ikpe maazị Nnamdi kano ọzọ n'ụbọchị Izu izuụka gara aga bụkwa mhm. ikpe dị na ya na n'etiti gọọmenti ala anyị ee gọọmenti etiti bịakwara ọzọ si na ha chọrọ itinyekwukwe gbunyekwukwuo ebubo hmm, ebubo itoolu ọzọ na nke a na-ebobu ya bụ nwa amadi nke bụ eziokwu bụ na ife ndị a niile na-agba mbọ maka na hafụ na m dịka ụlọikpe nyego ịma na ife niile a na-ekwu ala adịghị mma uru ndị nze ala dịkwa mma uru ndị nze ọ bụ na mba dịka mba ofesi ebe ọ bụ na ụlọikpe nyego gị iwu ịghọtago mana m ee ya bụ gọọmenti etiti na-asị na ihe apịa kọtụ kwere abụghị onu ha si kwesị ikpe ya ka ha jebezie na suprim kọtụ n'ebe ahụ ka a ga-echere n'ihi na ọ nwere atụmatụ niile a sị na ndị ụlọ mkpesa ee ejighị atụmatụ ahụ wee bie ya bụ ikpe na ọ nwere ọtụtụ ife kwesịrị ịjụ tupu eme ya bụ ibi ikpe ha mere e, ya bụ na ha na-ebokwu itoolu kpụrụ ya ekpụrụ kpụjikwu ihe a na-eme ife abụkwanụ ka m nwa amadi ahụ ka afọ na nwa ahụ mana enwere otu ihe m chọrọ ikwu maka na mgbe ụfọdụ enwere ka ihe ga-esi wee kwụrụ ụfọdụ ndị ewerezi ohere ahụ were ka ha were zara aha maka na bụrụ na ile anya n'oge ee eh, akanachi steeti anambra bụ ọkammụta Charles Soludo n'oge ọ nọ na-akatọ maazị Peter Obi gbasara ee eh, ọkwa onye isi ala ọ na-azọ n'oge ahụ ee eh, Soludo ahụgo na ya bụ ihe ewetarala ya aha ọjọọ n'ebe ndị Igbo nọ na ndị Igbo akatọọla ya n'ụzọ dị iche iche ọ pụtazie otu ụbọchị ee basị na ee na ya ga-aga na maazị Nnamdị Kanụ n'aka ebe ka agba mbọ ọ bịazie bịa bụrụ ihe gbasara maazị Nnamdị Kanụ n'isi ụmụafọ hmm. iwa pụtaziesi ya ejina ya bụ nwa amadi emechi mmehie gị dịka hmm. anyị na-akatọ gị ka ọ dị ugbu a ee amakwa m na dịka eduru ee Chief Emmanuel anyanwụ n'ihe ọrụ n'ụbọchị ụnyaahụ ama m na nke abụghịkwa okwu ka e kwupụ na a na-ekwu okwu maọbụ ka e were nụ aha m maọbụ ka e were nụ na n'eziokwu ewerela m ọnọdụ dịka onye prezident jeneral ọhaneze ndị igbo ihe na-ekwu bụkwa ya bụ ihe o kwuru ka ọ bụrụkwa ihe ọ na-eme n'ihi na mgbe ụfọdụ ee eh, a na-eme anyị the more you look the less you see a na-ekwu iche na hmm, ọ na-anụ ọkụ n'obi maka na ama na ụfọdụ ndị ga-apụtakwa ugbu a bịa jọsi kedu ihe mere Chief Emmanuel Iwu Anyanwụ kamgbe eji maazị Nnamdi Kanu apụtabi ee eh, maka na ọnụ na-eru ya n'okwu n'ala eh, Igbo n'ihe gbasara ọha na eze Eh, were kwuo gịnị mere ọpụtabeghị mgbe na-eti ya bụ mkpu eh, kedụzi ihe mere na ọ bụzi o weghara eh, oche mmadụ asị na mgbe ahụ ọ na-eche ka oge dị ugbu a ruo oge dị ugbu a ruo ọ na-eche ka onye na-achọ ugbu a mgbe ahụ nwụọ ka oge dị ugbu a ruo <laughs> ọkwa prọfesọ Obi Ọzọ obiọzọ Obi Ọzọ bụbụrụ onye bụrụ onyeisi eh, onyeisi ọhaneze ndị igbo tupu ya nwụọ n'abalị iri abụọ na isii nke ọnwa disemba mana ọ bụrụ na ile anya ị na-eche na ọ na-asị ka oge dịka ugbu a ruo kedu ihe mere na eh, kemgbe maka na eh, iwu mụ bụ onye aha ya na-ada ụda n'ala igbo kedu ihe mere na kamgbe tupu ya bụrụ ahọpụta ya dịka prezident jeneral e eze ndị igbo kedu ihe mere ị na okwubeghị ya bụ ihe ma bụrụ ya n'isi na-eti ya bụ mkpu Eh, ọ ga-abụzi ugbu a o weghara ọchịchị ndị mmadụ ga-asị na o ị na-eti ya bụ nke bụ bụ na ee eh, ọ bụrụ na okwu ya mgbe e nwere ike amaji ya kpọrọ ihe n'ihi na ọ ya ya n'afọ ya dịka onye isi prezident jeneral ọnụ ya n'ogwu mana kịta ikikere ọ nwere mgbe ahụ na kịta ama mba otu kịta ka ọ nwezi nke bụ ikikere ịghọtago mana ka anyị ga-agbara obere aka afịa ọ bụrụ na anyị laghachi azụ anyị ga-emepe ekwentị for this naija wey we dey so say you no hold cash no mean say wahala dey o you wan send money to malle for villa just use momo you wan buy recharge card or data just use momo you wan pay for market wey you buy just use momo you fit use momo run plenty things without cash as long as you get momo account no cash no wahala and e dey easy to open o just dial star six seven one hash to open momo account set your pin transfer money from your bank account inside your momo account make you fit dey pay for anything send and receive money sharp sharp because life dey simple with momo. ugbu a anyị laghachi n'azụ na ya bụ ihe omume igbo amaka n'oge ndị igbo na voice of the people 90.3 fm anyị ga-emepe ekwentị anyị ugbu a maka onye ọbụla chọrọ ịkpọ enwe ihe ikwu na ikwu maka ya bụ ife kedu ka isi wee fụ ya bụ Emmanuel shifu Emmanuel Iweanyanwụ n'ihi na ọ dịka o chiri ya echi echiri ya echichi echiri ya mm, aha ejeje mba ndị Igbo aha ejeje mba ọ chọrọ iji aha ya wee gaa mba dịka ọ gwara onye isi ala anyị bụ Muhammadu Buhari m mm, ịfụrụ e tupu ụbọchị Mee 29 ya bụ tupu ịkpọrọ mgbọmgbọ gị pụọ iduo onye ahọpụtara n'iyi ọrụ mm. ọ bụrụ na ị e, e, e hapụghị maazị Nnamdị Kalụ <laughs> maka na ka ihe siri kpụrụ ugbu a ọ bụrụ na Buhari pụọ n'ọchịchị ịma gị na gọọmenti ọzọ ga-abata ịma ka ọ ga-esi soro gbasoo eh, eh, ihe gbasara maazị wee soo ya maka na ọtụtụ ndị mmadụ ama mgbe ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu mgbe ahụ na Buhari na maazị Nnamdị Kalụ ya nọgidekwa ebe a ruo mgbe Buhari pụrụ mana ọ dị ka onye egwuregwu mana lekwa ya afọ asatọ agaala mm. nwoke ka nọkwa ebe ọ nọ ịmana mara kedụ ka isi wee fụ ya nke a bụ okwu izizi o kwuru dịka um, e ya n'iyi ọrụ ọhaneze ndị Igbo worldwide ụtụtụ ọma biko gbalata igwe okwu redio gị nnọọ mm, Ada Igbo ekele ụtụtụ ọma ekele m gaa n'iru ma <laughs> ada aha m nwa ike Chibike Chidimma Ọkpara esi ma m akpọ from Ejigbo hmm. dịka onye a na-ekwu ọrụ dịkwa mkpa maka ihe na kemgbe ejiri nnamdị Kanu nwa onye chọrọ ịmagharị ahụ ma ndị so ha wụ ọha na eze ndị Igbo ka ihe ọwụ ndị Igbo ji agbasi ụwa anyị wiked anyị ahụhụ nwaanyị anyị n'anya hụ onye na-ekwu eziokwu achọ ka agbaa ya mgba kwapụ ya ebe ahụ nwoke a nọ na-ata ahụhụ kemgbe echi ma ọ nwere ndị kwesịrị ịpụta kwụrụ kwụgide ya ebe ahụ si ihe a na-eme ya adịghị mma biko ka ha gbalịa mkpọpụta ya ebe a na aka ya dị ọcha bikọs ọ bụrụ na ọ pụtara mee ntuli aka na ọ gaghị adị otu mana ebe ọwụ ndị igbo anyị ọwa anyị na-eme onwe anyị ị ga-eji na ya adị nọ mara ihe emega na onye igbo bịa ọ na-agba onye igbo ya kpoo okpuru alụso ya agha ma ọfọ ndị nọzi n'ọchịchị mma ya ka chineke nna mere anyị ebere ma nyere anyị aka n'aha Jizọs ndewo maka ịkpọtụrụ anya ọ bụrụ na ile anya uh, onye isi ala chiala eh, ọchịchị ya afọ asatọ abịwala na njedebe eh, maazị Nnamdi Kanu anwụchiri ya na mba Kenya eh, n'ọnwa Junu afọ 2021 ọ bụrụ na ile anya ya bụ ihe gajezi afọ abụọ ọ bụ na oge ọchịchị onye isi ala bụ Muhammadu Buhari ka anwụchiri ya bụ nwa amadi na mba Kenya ee eh, mana ka ihe siri kwụrụ kamgbe a nwụchiri ya ụlọikpe nye n'iwu ka tọhapụ ya mana gọọmenti naijiria aka kwechiri mana ugbu a ọhamadike si onye isi ala tupu ị pụọ kpọpụta ya bụ nwa Daniel ah, na-ekwu yes sir um, iwu anyanwụ na-ekwu na na ya agba mbọ jee ije dị na ya kwuo okwu dị na ya ka akpọpụta Nnamdị Kalụ ọsaa ka enwude Nnamdị Kalụ nke ejide Nnamdị Kalụ okwughị okwu o jeghị ijie n'ọkịta a ejidezi enyeziri ọha na eze ndị Igbo due ya n'iyi ọrụ ka o kwunye ya ebe ije Nnamdị Kalụ anụghị ihe okwu ọ bụghị ike erighị n'okwu n'ọdapịa kọpụ eji ekiri ya mmiri enyere e ha anya ya ma na o ji ihe nwata wee nye aka elu hmm. bụ aka lụrụ ya ọ ya ewetie hmm. ma ha ejezio ma ha ejeghị mgbe ọkụ na-ele ndị ji e lekọta ha ewere aka hapụsị ya ebe a ka anyị nọdụrụ daalụ Oluwu Chika ọ gwara ihe Oluwu kwuru ọ ose ọ gbanyere n'ụkwụ ndị ya ikwuru mgbe a na-ebido kedu ebe iwu anyanwụ nọ mana ọ bụrụ na ịle anya dịka m na mbụ ohere ikikere o nwere ugbu a ka nke o nwere mbụ a sị gị kịta anụma ọ bụrụ na eduo mmadụ n'iyi ọrụ ịbụ gọvanọ ikikere o nwere mgbe ahụ eduru ya ịbụ gọvanọ ka nke ọ nwere mgbanwe ọ na-achọ ọ na-eme achọmnta vootu Tochukwu enwere ihe m chọrọ ka ịghọta ịma na e nwere mgbe ụfọdụ ndị dịka nọ nso ngwa <clears throat> iji maatụ onye dịka rufayo seni ndị a bụ ndị na-ekwuchite oge niile ha ekwuo ka ihe siri kwụrụ ị chọrọ ịgwa m na ndị a ọpụta echi ahọpụta ha dịka gọvanọ maọbụ prezidenti. Hmm? ị chọrọ ịgwa m na ahọpụta ha echi dịka gọvanọ maọbụ prezidentị na ha ebidobe ị ga-ahụ na ha ebidolarị tibe ya bụ mkpu ihe ọbụla maka na ha na-ekwu ihe kwa ụbọchị mana iwu anyanwụ mgbe anwụchi ya bụ nwa amadi na mba Kenya enwebighị onye nụrụ olu ya si ya ngwa ndị ọhaneze maka na ama m na ọhaneze na-anụ olu ya ngwa nuo ee eh, ka anyị nye aka ma ọ kwuo ma o mee nke a anụbele ya bụ olu ya mana ugbu a họpụtaziri ya dịka prezident jeneral ọpụtazie si na ya na-enye onye isi ala tutu ruo abalị iri abụọ na itoolu nke ọnwa ka ọ tọhapụ ya bụ nwa amadi kedu ebe ọ nọ kamgbe o nwere ihe bụ asị na ọ na-eti ya bụ mkpu enweghị onye ma na eh, ọkammụta obi ọzọ ga-anwụ hmm. maka na ọ bụla iwu anyanwụ na onwe ya kwuru na ya amaghị na ya gara abụ onye ndị ọhaneze na ọ bụ hmm. onye isi ala ọkwa onye isi ala ka ya na-edebu anya ya na ọ bụghị eh, <laughs> prezident jeneral ọhaneze na mgbe o ka abụ onye isi ala ụtụtụ <laughs> ọma Igbo good morning ma ndewo uh, Chukwu good morning ekele m gị ọnwa atọ nyere nwata biko ihe m chọrọ isi bụ dise nwanne anyị nwoke dị Nnamdi Kanu eche m na o nwere mgbe a na ekpere ikpe ya ị na ihe m na-ekwu mm. ee eche m na o nwere mgbe na ekpere ikpe ya ndị kọt enye ego ahịa dọta ka atọwapụ ya na ndị nji eji chie ya si na ya atọhapụ ya anyị atọghapụ ya onwere onwere mpụ o mere ndị niile na-achị anyị ugbu a na ndị na-achọ ọnụ ka ha nchịa na-emebeghị karịa o nwere o nwere ihe nso njikọtara e, e, ha nwa witere ndị njidere mmiri na ha ji gba isi akwara jide ya dị na-arịa ọrịa niile ọ na-arịa inye ya nri wu nsogbu ọ pụtara ya otu na agụrụ na-abịa ọ pụtara ya otu egwu na ọ na na-arịa ọrịa kwa how anaghị enye ya ọgwụ anaghị agbụrụ ya na-agụ n'ọgwụ e, ka ọ ga na-agba ọgwụ ya na-anara ọgwụ ahụ isi ike ya dịka ndị dibịa bekee nshi depụtara akpọrọ ya kpọchie ebe na ọ naghị arụ ihe na-eme bikọs ha ma na ọ bụrụ na nwoke ahụ pụta na onweghị ihe ndị menụ ndị e, e, e, akpachi anyị agwa akpatara anyị na ntụliaka emere ha ma ọfụma ka e merenụ na obodo anyị anaghị anyị a na-anabata ndị na-ekwu eziokwu Eh? ọ maka anabataghị eziokwu nwere anyị ji nọ n'ime ihe nọ butu ugbu a ana m ayọ biko ọ bụrụ na onye isi ala nke nze dị chineke mere ebere na-eme emewala kwarapụ kwarapụ ehe ka anyị mara ihe ọzọ anyị ga-eba n'ime ya ana m ekpekwanụ sị dat ihe ọzọ anyị ga-eba n'ime ya ọ gaghị eri isi anyị ọ obiọma ka ọ ga-ewetara e, e, e, anyị sie biko ya ọgbalị atọ hapụ ya hmm. biko eji m nnọọ chineke na-arịọ ya sie ya ọgbalị atọ hapụrụ anyị ya bikos ahụghị m ihe mmerenụ ihe o mere ndị ọzọ na-emebeghị karịa mmerenụ o ji jiri ya jichie da ples biko ya ọgbalị atọ hapụ ọ bụrụ na ọ ya nwe ihe ọma niile nwere ike mere anyị kemgbe o bidoro echi anyị kemgbe afọ asaa o bidoro echi anyị ọnwụ na ọsọ ya nwe ihe ọma niile o nwere ike imere anyị biko ya o mere anyị ya na chukwu na-agagozi ya ewu maka ịkpọtụrụ anyị ee chika ọ bụrụ na ile anya ka o si wee dị nke na eziokwu dị ka ee ada nyere kwuru ọ bụrụ na m ee onyeisi ala atọghapụ maazị Nnamdi Kalụ ka ọ dị ugbu a tupu o rutuo ndị Igbo ga ga-afụtakwa ya na nnukwu ihe ka o mere ndị Igbo ga-eto ya n'ebe o buru mm, ibu n'ihi na ịtọhapụ ya bụ nwa amadi na-agụ ha agụ. ihe ọ na-agabiga n'ụlọ mkpọrọ ịhụgo afọ na-enye ya nsogbu mm. adịghị ọtụtụ ihe dị iche iche n'oge gara aga anyị nwetara akụkọ na ụfọdụ ihe ndị na-edozi ahụ ebugara ya ndị ha ekweghị ndị DSS ekweghị anabata ya nke ọ na-eti na na ndị ha na ndị nọ na ọdọ ya bụ ndị DSS ụfọdụ nwere ọya tuberculosis mm. anyị makwa na ọ na-efe efe ọ na-efe efe mhm. ọ bụrụ na tọhapụ e, onye isi ala bụ Muhammadu Buhari tọhapụ maazị nnamdị Kanu taa tupu ya pụọ n'ọchịchị aga m eche na ọ bụ onyinye kachasị onyinye o nyere ndị Igbo n'afọ asatọ ọ chịrị mm. e, o nwere ike ịma na ọya mgbaghara ụbọchị sisi gbaghara ya ụbọchị ahụ e mere mmechi emume ndị alakụba afa na-eme mm. ọyọ ndị ala anyị si gbaghara ya ọ bụ na o nwere ike o mee nke a ndị igbo ga-agba atụrụ ya a ga-agba ya ọ a ga-agbaghachara <laughs> ya ya bụ e, nke a bụ obere njem ọ bụrụ ndị ụka katọlik <laughs> ụtụtụ ọma 08164425875 mm, ụtụtụ ọma ekele m gị nna m um, ọ ya dụrụ gị mma kenere m adị igbo adị igbo ana m ekene gị ụtụtụ ọma ati wakas de ụtụtụ ọma maazị mm, ọ ya dụrụ ọnụ mma isi of uh, um, Emmanuel iwu anyanwụ ịma nwoke mụnwa na-enye na-akwanyere ugwu enwe m nrube isi nye n'ebe ọ nọ hmm. arọ amatara na ife matara ụwụ kapabiliti ukele ife ị ga-emeni mm, ọ dịje ịgba ọsọ na field onye ahụ onye na-anụ ọnụ mmiri okwu ya ife ọbụla gbasara ndị Igbo atụmatụ ya ma okwu ọnụ ya ọ bụ onye na aga atụ egwu ikwu ife ọbụla because onwere ọzọ ife ọbụla onye idili from eh, Naijiria ife ọbụla onye n'obodo a n'obodo Naijiria na obichago ndị ya onye idiri ọzọ ego onye idiri ọzọ ịchọba mebi na ọchọba kọntrakt ma ihe ndị ọzọ ọ na-ekwu okwu ọ na-ekwuchitere ndị Igbo ọnụ ha somowa kwelụrụ ya okwu anụnwa o kwuru na mmadụ onye n'ime anyị mmadụ onye n'ime like ndị anụnwa dị leche ndị dị arọ iri ise ọ iri nọ ga-ekwuru ụdị okwu a kọva ka nwere fichọ maka ada achịfava ga-enweta mmadụ ka Adebanjo Adebanjo na-ekwu nwere ọzụzụ ọbụla onye dị fọ naijiria naijiria enwere ihe nwere ike ime n'elu ụbọchị mm. ọpụta okwu okwu gbawa okwu e. agbawa o nwere ihe ị ga-enye ya sitụa maka ka mma mma dị ka maazị iwu anyanwụ dụrọ o nwere ihe ị ga-emenye ịkwụrụ ya na onwere ihe ike eji wee mee ndị abụ ndị miziri ga-agbawa okwu agbawa yota so mụnwa laikiri ego mma mafugo m esogo m eso ọnụ ụkwụ eso omie ihe gbasara ndị igbo etu si ekwu ihe gbasara ndị igbo n'otu oli mbọsiri gọvanọ Anambra steeti mere ofu arọ esogo m okwu ọnụ ya ofe ọbụla mere na ọ na-apụtakwu okwu kwuwa ya kwuwa okwu enweghị okwu enweghị iru so mụnwa kpetara na ekwe nọ ichi ya ịghọta so daalụ sie n'ike ndewo maka ịkpọtụrụ anyị 08164425875 maka ndị nọ mba ofesi na achị ịkpọ anyị ị ga-akpọ anyị na 07009039039 ụtụtụ ọma e, too ha nwoke mara mma ha igbo nwanne ha ha onye ha dere gị onye majon legend ụtụtụ ọma ee mm, mm. ihe m si m ekwu owu ị chọrọ e ibe refa a iwu anyanwụ ka ọ jụzọ kalụ jeje lie nwunye ya na London lebulatagị nwunye na vileji anyị nwere men the only thing anyị nidiri now is support this only one man because anyị e nwekwere ndị ụkwa ejie nwaodowu chairman ọhaneze ndị Igbo ole kọndishọn odowere ndị Igbo o jiri anyị were gwuo wayo were anyị mee politiks rekọd ya ka nọ ma echi dis politiks ọhaneze ndị Igbo na-eme anụ a ọnwụodogwu e bidoro ihe ni tụtụrụ ndị igbo yọcha anyị fichaa anyị were anyị mee pdp e, n'oge ọchịchị mgbe ahụ so i believe that e, iwu anyanwụ dị equal to the task because that day e mere 100 e, years of Kanambra State Governor o hmm. kwuru okwu ya gbawam. ọtụ ụjọ and mgbe emekwere ya interview he still repeat it ọ dịghị mgbe ọ sịrị gị datara na ọ na-atụ egwu a sị na anyị nwetara mmadụ atọ dị na ọ gara akara anyị mma because nwaanyị nwere n'ala Igbo kemgbe ụwa failure and failure and failures ọ jụzọ kalụ nwunye ya nwụrụ o vure gawa Amerịka jee lie na-azụrụ anyị isi net present ọ wụrụ ndị mmadụ nwaanyị ka anyị chọrọ n'ala Igbo let us start supporting ourselves i support dị ma ọ dị 80 years obere ma 100 years eh. bara anyị uru ọ kara anyị ma ndị ke na 60 something na-adị uru abara anyị so for my own take anyị sọpọt tụọ ya omekwe nke ọjọọ mmadụ ezughị oke anyị ga-asị na nke o mere ọjọọ omekwe nke ọma anyị gba na nke o mere bụ nke ọma so anyị sọpọt na nke a ka ọ nwee ike kpaa mbọ ka ewepụtara anyị nwanne anyị nwoke na jail kemgbe ha meni mos agarito eyi ọ wọt ọ ihe m si m ekwuo ndewo ịkpọtụrụ anyị chika ọ bụ na ile anya ife a na-ekwu ndị Igbo dị ka ha na-eme onye nọkọta pụtakwuo otu e ebe niile e- ajụ otu onye ọzọ apụtakwa enweghị onye agaghị ịbịa ka ọnụ ọ bụ na ọ bụ na si kwuo kịta anụ a dịka ee mgbe a kara imekwa n'ife abụọ mgbanwe ụlọ ikpe nyegoro iwu si hapụ na maazị Nnamdị Kalụ ndị Igbo pụta ozugbo ozugbo achụpado ya n'ọkụ n'ọkụ n'ọkụ n'ọkụ maka na abụ na achụpado ya papa papa papa tupu mara ihe ga-emenụ ọ ga-amịtatụ mmemme mana mgbe e mere ya onye ọbụla maka na bụrụ na ile anya ugbu a nke a ee eh, chifimala iliwu anyanwụ pụtaziri na-ekwu ọfọzi mkpụrụ ụbọchị ole eruo ah. abalị iri abụọ na izolu nke ọnwa mee kedu ihe mere na kemgbe m na-ekwu na ebidobe ekwuwe okwu ihe a ọ fọzi naanị mkpụrụ ụbọchị ole ka ihe abịa na njedebe ọ bụrụ na Buhari kpara ngwongwo ya echi pụọ ị gasịkwa ya onye isi ala baa mee nka baa mee ọ bụzi Tinubu ka ị ga-ebidokwa n'isi ọzọ marakwa ka ị ga-esi were yọwa ya mana ọ bụrụ n'oge kedu ihe mere ka mgbe dịka ụlọikpe nyere iwu tọhapụ ya e, aje tọhapụ ya kedu ihe mere na ụna apụtaghị gbakọ aka ọnụ si na kedu ihe mere na ụbọchị ọchịchị ga na njedebe gbaa mbọ hụ na ọ bụzie nke ọ fọziri mkpụrụ ụbọchị ole na ole ọ kachasị mgbe anwa na-eme achụmnta vootu ndị isi igbo niile na n'isi na-achọ ije sineti <laughs> ọtụtụ ọma gbalata igbo kwuru redio gị maazị biko ọ bụrụ na ịkpọ anyị ịgbalata igwe okwu redio gị ka anyị nwee ike ịdị na-anụcha ife ị na-ekwu ọfụma ụtụtụ ọma ala ọma gaa n'iru maazị kedụ afa gị na ebe isi akpọ esi m n'igonda akpọ afa m bụ uchenna nke a na-ekwu maka igwe onye anwụ ya nwa ebe ọ pụta mgbe a na-eme ọkwa onye isi ala si na ọkwa onye isi ala erughị ndị igbo damis means ọkwa senet president eruo ndị igbo so ya nwa ọ ma ebe ọ ga-eje hmm. ọ dị mma hmm, daalụ maazị maka eche m na tochukwu anyị ekwesịghị iche ka mmiri mazụo anyị arụ tupu anyị agbaga ọsọ mmiri hmm. ozugbo anyị hụrụ na na mmiri na-eru na ọ chọkwara izo na mmiri azụ ezo dịka obi gwe gụrụ n'egwu na ọ ga-ama nna ma onye na-achị ya <laughs> dịka anyị hụrụ e, e, na ya bụ ihe ịtọhapụ ya bụ nwa amadi ga-afịarụ e ebido n'oge gbawa ya bụ ọsọ ọ bụgazi ugbu a mmiri zorola ezo mazị onye ọbụrụ ibido n'oge kama na ibido n'oge n'igwe n'igwe maka na igwe bụ ike igwe bụ ike mm. maka na ọ bụrụ na e, ma ndị a niile bụ ndị igbo na-achị ịzọ ọkwa senet ma ndị zọrọ gọvanọ ma ndị zọrọ nke ha zọrọ mgbe ahụ ihe ha mere asị ee na ihe a bụ ndị igbo onye ọbụla wee zukọ aka ọnụ ụlọ ikpe asịgosi tọpụ ọnya mgbasị tọpụ ya ozugbo ozugbo aga ije ya gaa ije ya gaa ije ya anyị ma ife merenụ ọ bụ nke ndị ala e, e, e, ala anyị nọ n'ime ya mgbe anyị nwere mgbe a mụchiri igbo Igboho hmm, o teghị aka ndị a ndị ọnụ na-eru n'okwu n'ala Yoruba pụtara ozugbo ozugbo tọhapụ ya ịmụ ihe niile ka a na-ekwu maka na hmm, onye ụlọ ya na-agba ọkụ anaghị achụ oke mana ọtụtụ ndị isi ụfọdụ ọ bụ nke a mere ụfọdụ ndị mmadụ ji na-atụ ha n'eze ndị Igbo ụta na ihe unu kwesịrị ime maka na ha nwa kwesịrị ịpụrụ n'ihu nkwa ndị ọzọ esonyezie ha n'azụ ịbịago n'ebe m ekwu ịma na onye ka m ji wee sị na o nwere ike ọ bụrụ na e, oge dị ugbu a ka e, Chief Emmanuel Iwuanyanwụ na-eche ka o wee were ike ya wee gaa ya bụ njem ọ na-eche ọ mana e, ọkammụta Obiọzọ ga-anwụ <laughs> ọ na-eche kedu ihe mere na etiegbe ya bụ mkpụka mkpu kamgbe adịgbo eju ọmụ onye ka m ga-ajụ ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma gaa n'iru maazị ehm, okwu nchọrọ ikwu ihe na okwu a na-ekwu na-akụ ihe a na-ekwu anyị na-abịa ọ bụ chineke na-agbado buhari aka mebinye ya kpọpụtara anyị nwanne anyị nwoke ihe hmm. dị mma jiri ọ bụrụ na ọ anyị nwanne anyị nwoke mmadụ gaghị adị na ala Igbo be anyị na ọnụ na n'ebe a daalụ e, ka anyị lebagara anya na nke ihe gbasatara udo maka nke bụ eziokwu bụ na anyị amago na ọtụtụ akụkọ ka anyị nụrụ ndị eji maka ihe a wee kpamkpamkpa hmm. maka na nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ na anwa akpọpụta maazị Nnamdi Kalụ ọ ga-enyezi aka ịma ebe mmiri si aba n'opi ụgbọgụrụ hmm, mara ndị ya na-eme ihe a maka na a sị na mekaniki anyị mata ndị bụ ndị ara nke bụ eziokwu maka na ile anya n'ala Igbo enweghị udo kwa ụbọchị a na-awakpo ndị mmadụ ịfụgo ihe mere na eh, ga-ọkpa ala hmm. eh, n'abalị ole na ole gara aga egburu ndị uwe ojii mmadụ ise ọ bụna otu nwaanyị na di ya na-ere ahịa ebe a gbatakwara ha egbe ihe ndị a niile e bụ na maka na mgbe ụfọdụ a na-asị gị a na-anụ ozi dị iche iche tọhapụ maazị Nnamdị Kanụ ma ịtọhapụ ya nke a ga-eme nke ọzọ na-eme ịhụkwa ala Igbo na-ekpere ọkụ nke na ife ọbụla mere n'ala Igbo ebo ya ndị IPOB hmm, asị na ọ bụ ha n'ihi na na ha na-ewe iwe na ha na-akpa mkpamkpa iji mee ka mara ma ga-atọhapụ maazị Nnamdi Kanu ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma e anyị dị mma ka e ị imekwanụ nna m ebe nsogbu itinye ọnụ ihe nke anyanwụ gaa n'iru maazị ebe nke biko ịma na ọ na-ewu oke isi ekwu okwu ebe a aghọtasa mana m chọrọ ka m si ekwu nke m disi na ọ pụtara na dewin e, enye ya ọtụtara okwu okwu gbasara Nnamdị Kanụ anadatin ha tọmbiri mkpọrọ kwuo si na mgbe Charles Soludo mere wonye na ọ pụtara ebe a bịa kwuo okwu kwuo ọfụma so ndị a nọ nsogbu adịghị ya na ọ dị oke egwudere na ana ebụna onwe ihe mere nke na nke na onwe ihe ọmini ọghọtala eze ọhụrụ ukwu na nke udo n'oge sutu ahụ ọkwa ndị outsiders ugwu south west and the north ya nwa bụrụkwa n'obi ịta usigwu mbọsị ahụ na nke udo ọ ọkwa etu ọbịa na-esikwa akwụkwọ ndị ọzọ ukwu dena anyị bilivuzie yes na ọ ka ọgwụ mm-hmm. thank daalụ maazị daalụ o nwere e, ndị na-ezitere anyị ozi Chika Bende isi Tretfair wee zitere anyị ozi esi aṅụrị ụbọchị ndị ọrụ ndị VOP biko e, ha mee ngwa ngwa n'ịtọhapụ Maazị Nnamdị Kalụ ụtụtụ ọma maazị welite olu gị ụtụtụ ọma sir gaa n'iru maazị akwa mba nayọ esi m steeti na ọtanga ọta na-akpọ mm. ọnkizi m ga-akpọ dị ya napụrụ anyị nọmba sị mgbe ọ dị ekwe ịbanye mana kelere chineke n'ọbanye ọ Daalụ. Nwanne anyị nwoke a bụ nna dị Kanụ nwa amado ahụ afụfụ niile ọ tara n'ebe ahụ maka ọdịmma ndị Igbo niile o ji taa afụ ahụ na-azọ ihe mmadụ ncha kwesịrị ịdị na-eme ọ bụrụ sọ ya nwa ma ndị nke nọkwa n'akụkụ bụcha ndị ala dịrọma na-agbakwa mgbe okpuru ka ihe ọ na-eme ka ọ ghara ịdị na-aga n'iru mana Chineke na ga-eme ihe o ji bụrụ chi maazị na ihe na-ekwu dịka ndị nke na-ekwu na ọbụgodu na Buhari mee ihe dị otu a na ihe o mere ihe da o nweghị ihe Buhari nwere ike ime asị ihe ọma ka o mere na Naijiria as a maka gịnị nwoke ahụ ndị Fulani a na-egbusicha mmadụ mgbe ụfọdụ bụcha asị Boko Haram na ndị otu ya emechaa ọsịsị hapụ efi uh, uh, ya ka o mere ihe dị otu a mee ihe dị otu a maka na ha value efi karịa mmadụ to ihe a niile onweghị ya kpọrọ ha nọọ onye na-asị ka inye ya oke ruru ya ọ bụzi onye ahụ bụ onye ejidere a na-ekwukwa na ọ bụgodo na ọtọ apịa nọọ ihe ọma ka o mere ọ ya nwa bụ ọ ihe ọma ka o mere ka ihe onye ahụ mere ya tụgbuo ma ọsịsọ tọhapụ nwoke a tupu um, ọda mmadụ ibe ya aka n'ọnụ maka ya na-enwe mụ anọgo m na Katsina steeti na be ya anọghị m n'ebe ahụ ihe ruru 17 years ọsọ ka m ji gbalata na steeti a since 2017 2011 ndị ọzọcha election with good luck ọ bụrụ na yanwa na good luck egbesichaa ndị mmadụ mee ihe ngwụrụmkpụ na-arụ ala dị iche iche gbasịa ihe ndị mmadụ ọkụ mana ekele dị chineke na mụnwa sokwa ndị dị ndụ mechaa jiri ọnụ na-ekwu ya taata nwoke a bụrụ ezigbo mmadụ o tego ọ ajọ mmadụ ma ya mee n'ọhịa ya ma na elekshọn ga-abịarịgo ihe da ga-abịarịkwa ya nwe isu ebe a pụọ ekele m daalụ maazị afọ nkeji isi eh, tochikwe nwere otu ihe gbara ọkpụrụkpụ ọzọ iwu anyanwụ kwuru ee eh, ọ sị na eh, enweghị ee udo na nchekwa n'ala igbo bụ ihe na-ewute n'ebe o buru ibu ma kwuo na ọ dị oke mkpa ịkpọ ọgbakọ udo n'ala igbo bụkwa nke ga-enye aka mee ka enwe udo tọrọ atọ n'ala igbo echere m na ya bụ ihe ga-amịta ezigbo mkpụrụ mm. ma ọ bụrụ na echi ọpụta si na dịka E, onye isi ọhaneze ndị Igbo ọ ugbu a n'ala anyị bịa na-akpọ oku ọgbakọ udo ka onye ọbụla pụta ka enwe ike mee udo maka n'ile anya ndị Igbo ga-amaka dịka ndị na-eme udo mana n'ụbọchị taa ma udo ọ bụ ma nchekwa agbachala ọsọ n'ala Igbo ịma e na ndọrọ ndọrọ ọchịchị so n'ihe tisara udo ndị Igbo m na pati nke nke mm, ọzọ ihe ha ga-erite ife mm. akpa ọchịchọ nke onwe mm. oso echetara e m ee afọ gara aga mgbe m mere ee eh, eh, maazị Pete dechie onye ejije nollywood ajụjụ ọnụ a na-agwa ya ife anyị kwuru ka eh, maazị Pete dechie ọ rụtụrụ aka maka mgbe na-ajụ ya maka ọdịmma na ọganihu ndị igbo ọ sị na oge ruo na mgbe ndị igbo ga-akpọkọta ọnụ enwe ụbọchị a ga-ewepụta dịka ụbọchị udo onye ọbụla mba niile obodo niile bụ obi igbo ọ bụ na ọ na Enugu ka a ga-eti ya bụ na ebe ahụ onye na-abịa ọ dị nso Anambra ọ dị nso asụba ya etinye ya onye afụrụ ya bụrụ wezụga pati nke ị wezụga ụka ị na-eje wezụga onye ịbụ abịakọta ọnụ ọ bụ na iri ji akpọ ya n'igbo na iri ji amanụ ndị igbo niile na-eme ya o ebe ahụ enye ohere ọtụtụ ndị mmadụ eweghazie ihe mebiri emebi onye ọbụla kwuo ihe na-enye ya nsogbu ihe na-ewe ya iwe hmm. emechaa ya afọ na udo ahụ ga-adị maka na nke bụ eziokwu bụ na eziokwu adịghị agụgọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị iso n'ihe tiwara udo n'ala Igbo Ọtụtụ ọma Ọtụtụ ọma maazị ị nwere ike zitere anyị ozi maazị anyị adịghị ya n'ihe ị na-ekwu ụtụtụ mm. ọma ndewo agato gaa n'iru maazị ndewo maazị ugbu a now the me and with that no give it like this give it anyamina sana abu why anyamina sana eji aba if things are easy i am who is and edu doctor anyamina sana aba in a kuta mgbe eji e, onye nke ala mgbe ejiri onye nke ala kwupụta na kotonu ibe ha na-abịa ikpe ya ikpe ndị ala niile ma ndị e, e, minista ndị niile wo ndị ala igbo ụwa niile ha na-akpọ ana m n'ebe m gara ihe họtelụ m na ana m bie ana m bie na ibe ibe ahụ ibe niile chiri ha ha ibe niile ibe kampụ niile ha ha ya a na-aga ikpe ahụ mmadụ niile ndị ala ihe anyị na-ekwu ya ọrụ ihe bụla gị metụrụ nlebeta igbo ndị igbo especially ndị ahụ anyị na ndị ndị isi ndị isi ndị dịka laki eh, ọhaneze eh, nwodo ihe nwodo bịa megharị ọya nwodo tichara ihe niile ma ọ ji ụzọ ndị a na-esi ndị azụ na ha wo awa elelis ebute nsogbu oge na-anaghị hmm, maazị ndewo ndewo maka ịkpọtụrụ anyị zitere anyị ozi n'akara yutubu anyị Eh, ị gaa na YouTube Voice of the People 90.3 FM izitere anyị ozi ebe ahụ anyị eh. ga-agụpụta ya n'ihi na anyị n'oge abụghịzi nwanne ọbụna gị ee eh, anyị nwere ihe a na-achọ Mark Ekpendo si na maka ndị ahụ na-ekwu okwu sineti hapụrụ ife ha na-eme were eme ihe ọzọ si gbakwafa na oge ndị Igbo erubeghị n'ịbụ sineti prezidenti nke a ga-abịa ekwentị ikpeazụ anyị ga-eburu tupu anyị pịachie ya n'ebe a ụtụtụ ọma nnọọ agbachiri m azụ ọnwa takuchinyere o nwere mgbe unu kpụtara onye isi e, osi na onye isi ọha na eze ndị igbo akwa ya hmm. e, one of the caller jụọ ya si ya na maazị ka ihe unu na-eme maka gbasara e, nwanne anyị nwoke Ụmụ ihe o kwuru si na ha gara ebe ahụ mgbe ha gara ebe ahụ ha esoro ya chee foto ọ foto ka ha kwesịrị ịdị iche or rituals of ya Mopata. That very day I was I was pushed to call but call my papa. Or sit at an had a gaga share photo, eh in ahụ on a home about here home and onye nke ebe ahụ care bound. All photo can one matia home sorrow. For what anyụnwanwụ ndị Igbo ọhaneze ndị Igbo ọba eh, eh, according to him ọ bụ onye isi ọga ọhaneze ndị Igbo n'obodo a ịchụ ụzọ kpọpụta ya lekwa ndị obodo a mgbe ha nyichiri nwanne ha nwoke sọnde ha lụrụ ọgụ chọ ụzọ kpọpụta ya ee afọ ole kịta mgbe e kwesịrị ime ihe emeghị ihe ya onwuru ugbu a ya onwuru ugbu a naụ ahụrụ na nwoke agbọpụta ya ugbu a tupu ọ pụọ ọrịa niile o pụtara ebe ahụ kee otu ọ ga-esi gwụọ ya akpa maka ọ na chukwu nna esolu eh, Peter Obi esobi ya ọnọdụ ha dosịrị eh, nnamdị Kanu nwe ihe ha chọburu idozi Peter Obi spirit ya shi from village were paspọtụ eh, ya gawa ya ga na-eme ihe ọjọọ na mba ofesi ọnọdụ ha dosịrị nnamdị Kanu nwe ihe ha chọburu idozi Peter Obi otu chi afọ ya na-eji ọhaneze ndị igbo chọrọ ụzọ kpọpụta nwoke ahụ ọ nwoke ebi obodo ndị ọzọ na-emepe obodo ndị ọzọ na abụ ụmụnne ha iyi ha ụmụnne ha n'anya ịpụta ihe mkpa gị ga ejekwuru nwanne gị nwoke nwanne gị nwaanyị aka gị ọnụ chịa gị ọchị were mkpa gị kọsarị ya were were gị na ndewo maka ịkpọtụrụ anya anyị n'oge abụghịzi nwanne eh, ọ bụ na eh, maka ife ahụ ikwuru ga arụtụ ya aka ee onye ị na-ekwu bụ Barrister Fabian Nwagalo mgbe a na-ajụ ya sị ya dịka onye ikpe kedu mbọ ha gbara ọ sị na ha bidoburu jewe ije ya dịka onye iwu mana mgbe o ruzuru n'onwe ndị ahọpụtara nọ n'iru nkwa na ha ncha niile agaghị na-aga n'ebe ahụ mana ile ya bụ ihe foto ha sịrị iji gosi gị na ya gara na ha so na ndị jere ya bụ okwu ahụ na ị ga-afụ ya fụkwa ndị ọzọ mana ọ nwere ndị nọ na ihu nkwa edesara ka ha na-ekwu ya anyị na-ekele ụnụ maka ee eh, ekwentị ụnụ ọtụtụ ndị na-akpọ anyị oge anyị akụzugo ma ndị dịsara ozi na yutub WhatsApp gakwa n'iru ma ọ bụrụ na ịchọrọ ikirigharị ya bụ ihe omume anyị mere taata ọ ka dị na eh, YouTube anyị VOP 90.3 FM Igbo ee eh, ọnwa anụnwa izuụka anụnwa ka ọ mara anyị mma aha m bụ Tobechukwu Kasmel a na-akpọ m to m Moke mara mma ọkwii mmanụ taa bụ ụbọchị ndị ọrụ n'ala anyị ndị ọrụ ebe ọbụla bụla nọ ana m agọrọ unu ọfọma ọ bụ eziokwu na ọkachasị ndị ga na-arụ gọọmenti ụgwọ ọnwa opekata mpe a na-akwụ unu anaghị ezuru unu mana jisie n'ike otu ụbọchị ọ ga-adị mma ana m asị unu happy workers day chika iroba aha m mana ikpọma digbo nwanna voice of the people megbura gị ọkụkọ